Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Kosuniak i od 15 lat zajmuję się sprzedażą i marketingiem w obszarze B2B. Podczas kongresu sprzedaż opowiem o tym, co zrobić, żeby działy sprzedaży i marketingu skutecznie współpracowały. Zdecydowana większość sprzedaży B2B zaczyna się dziś w wyszukiwarce. Digital marketing dostęp do informacji cyfrowej zmienił sposób, w jaki klienci kupują. 70% wiedzy o produkcie zdobywają, zanim w ogóle dojdzie do spotkania ze sprzedawcą. Dlatego tak ważne jest to, żeby dział marketingu odpowiednio przygotował sprzedawców do e, tego pierwszego spotkania. Ważne jest też to, żeby działy marketingu i sprzedaży rozumiały nawzajem swoją rolę, wiedziały, czego od siebie oczekiwać i wiedziały, na jaki efekt Y, pracują. O tym, w jaki sposób połączyć pracę nowoczesnego działu marketingu z nowoczesnym działem sprzedaży, opowiem podczas kongresu sprzedaż.